como quem lê nas borras de café, eu perco-me nas rugas do teu rosto. São memórias sem fim, começam nos teus olhos e acabam inquietas em mim. Mãos ásperas que fogem da solidão tocam-me com palavras meigas, falam-me de maneiras infinitas, cavam lições benditas, cimentam o meu coração. De olhos aguados, soltas sempre uma canção Sei de cor é epopeia sobre bens roubados, cartas trocadas, desfolhadas, noites de verão. É tão agridoce abraçar-te. Tenho os dias contados. A minha ficção